เธอเด็กน้อยเอ๋ยจะเผยให้เจ้าดู พาเจ้าเข้าสู่ดาวแดนแปล das Leid und die Schmerzen. No lloréis, niños, venid ahora a mí, yo os calmaré con mi canto. Тише, детишки, так надлежит быть. Дух ваш печалью измучен. Odpoczywajcie, bo wkrótce ruszymy wprost do królestwa little children, the time's come to play here in my garden of shade. Thank you